Huh, waar zijn wij? Waar zijn we aanbeland? Wat? We zullen maar best eens uitzoeken, want ik ken dat niet. Het is, het is wel druk, hè? Zo druk. Ja, dat is een goed idee. Laten we dit eens uittesten. Ja, we kennen het hier niet, dus zullen we maar rondlopen. En elke keer als we bij een kruising komen, gooien we munt op. Kop is links en munt is rechts. oké, we zijn op de Gentse feesten. Nu zie ik het.